हाँ? किसी गाइडलाइन में है भाई ऐसा है उसमें हमसे बात करिए इंजीनियर इंजीनियर आप नहीं ना भाई आप क्या हैं मैं फंडामेंटल राइट राइट बात कर लीजिएगा आपसे क्यों बात करिए क्यों नहीं बात करेंगे क्यों बात करेंगे बात करेंगे आप वहाँ विधायक का नाम हाँ, है सांसद मैं हूँ विधायक का नाम है आपने हाँ, किया हाँ, पे एक मिनट बाद में बात खराब हो बता दे खराब अभी चलिए अक्षर साहब अभी तो तुम्हारे से कितने विधायकों का पैदा किया समझे भाई ये जाइए जाइए जाइए दुकान जाइए जाइए अरे इधर जाइए बता दे